trois ans que je ne suis pas retournée en Algérie. Et cette fois-ci, plus que les précédentes, je suis choquée par la pollution des déchets qui est omniprésente, voire banale. On assiste même à des situations plutôt ironiques. Ici, le sachet plastique est roi et on l'utilise sans modération. Le rapport des Algériens aux déchets est un rapport assez complexe. Et puis c'est un rapport qui a évolué dans le temps, hein, avec la profusion donc, de, d'emballage euh, en plastique. Euh. Ce sont des déchets euh, qui n'étaient pas connus par les générations précédentes. deuxième élément, ce sont il y a un problème générationnel, c'est-à-dire les, générations de, qui, sont nées depuis une vingtaine d'années, ce sont des générations qui vivent dans un environnement où le plastique, hein, où les déchets sont omniprésents dans la rue, il y a beaucoup de décharges sauvages, euh, les poubelles ne sont pas bien gérées. Ces gens-là euh, ont été socialisés dans un, environnement où le déchet fait partie de la nature en quelque sorte. Il y a une sorte de naturalisation, de normalisation de la présence de, ces déchets dans, la rue, ce qui explique euh, généralement la difficulté pour les associations à sensibiliser les, jeunes générations à cette question. Insensibiliser les Algériens Pas tous. C'est le cas de nombreux jeunes qui s'engagent tous les jours pour l'avenir de leur pays. Comme Besma Beljaoui, une femme battante qui a créé l'une des premières unités de recyclage du plastique dans le pays, malgré les difficultés de développement du secteur. Faute de politique publique de tri à la source, le tri des déchets est majoritairement réalisé de façon informelle, dans les décharges sauvages ou dans les rues. De fait, les industriels du recyclage s'approvisionnent en grande partie auprès des récupérateurs informels. Le souci euh, principal aussi du, marché du recyclage en Algérie, c'est la vente et la commercialisation du produit recyclé. Euh, donc soit au marché national, soit à l'international pour l'exporter. Euh, pour le marché national, c'est soit on n'arrive pas à vendre notre produit pour des raisons euh, économiques, puisque euh, le prix est assez élevé, soit parce que les industriels qui réutilisent cette matière-là ne sont pas encouragés à acheter du recyclé. Pour l'exportation, toujours reste la question du prix, puisque le prix n'est pas concurrentiel à l'international. Et du coup, euh, même si on arrive à faire les normes euh, internationales dans, le recyclé, euh, le prix reste pas abordable. Mais pourquoi ce problème de compétitivité Pour des raisons environnementales évidentes, les décharges du pays sont peu à peu fermées. Elles sont remplacées par des centres d'enfouissement technique. Pour pouvoir allonger la durée de vie et donc limiter les coûts de fonctionnement, on associe aux cellules d'enfouissement un centre de tri pour extraire toutes les matières économiquement intéressantes à valoriser. Une fois triées dans les centres d'enfouissement, les matériaux recyclables sont vendus aux professionnels du recyclage, par le biais d'un appel d'offres. Au plus offrant donc. La ressource est donc vendue à la base avec un prix relativement élevé, un système décidé par l'Agence nationale du déchet qui facilite la spéculation. Cette entrée en matière dans mon projet prouve que la question des déchets est hautement politique et rejoint l'idée que les matières recyclables peuvent faire l'objet de convoitises, comme énoncé dans l'épisode précédent.